За. За өглөөний мэд. За Улаанбаатарт яг өглөөний мэд гэж хэлж байгаа гэхээр одоо Улаанбаатарт 6 э, цаг өнгөрч байна. Өнөөдөр жоох юм ирцэрсэн. За тэгээ өнөөдрийн влог болвол их сонирхолтой влог болно. өглөөний минь сайхан мурцгаал нуу. За. Мм, шоу манай ажил дээр онсон. Аа, шилтгаан ихлээр аа, шөнө эвлүүлэг хийгээд тэгээд одоо өөрчлөлөө төшөө нөгөө өнөөдрийн блогт зэрүүлээд тэнд бас юм бэлдэж хандсан. Та өнөөдрийн блог юу болж байгаа вэ гэхээр аа, дэлгүүрийн битэрлөө аа, нэг Мишель гэдэг охин маш их захаа битсэн байдгийн. Тэгээд э, э, тэр охин болвол өөрөө э, одоо инстаграм дээр байгаа. Тэгээд битэрт маш их надрууч бичээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд өөрийнхөө сэтгэл санаа бүх юмыг ингээд айгүй гоё бичээд Тэгээд тэр Мишель гээд охин өөрийнх нь туйлын хүсэл мөрөөдөл нь бол ингээд реклам тоглож аа тэгээд зураг авалтанд орох туйлын хүсэлтэй юм билэ. Ян дэн дэн тахинууд ирдэг ч гэсэн энэ цахиа бол маш онцгой цахиа байсан. Тэгээд би тэр хоорондоо ярилцаа зааж энэ охин туйлаа модель болоход нь яаж туслах вэ? За окей. Хоёлаа туйл зургийг нь ямар завж өгч чадах вэ? Төвшөөлхөд өөрөө зургийг авах гэдэг Тэгснээр түшгээ за би яриад чадахгүй хаа. Илүү гоё яг авдаг мэрэгчлэмнэр нь авал бас илүү гоё зураг гарах байх гэдэг. Тэгээд хоёлаа ингээд хүний зургийг авчдаг. Эргээ тэр хүнд нөгөө нэг модель олны газрын одоо дүр төрх болно гэж бодож идэл хоёлаа тэрийг болгож чадахгүй байл зүгээр л зургийг аваад өгвөл бас ингээд нөө яг мөрөөдөл мийлсэн биш юм байна гэдэг. За чи нөхнийг дүр төрх одоо зурчлагаанда ямар хүн ямар байгууллага тоглуулж болох бол зөвшөөрөх бол гэд тэгээд байгууллагуудад санал тавиад санал тавиад явсаар хагаад нэг газар болсон. Баяртайгаа тэгээд газартаа санал тавьсан чинь нөгөө газар маань зөвшөөрсөн. Тэгээд бидэд ингээ ийм учиртай байгаамаа бидэд өөртөө ингээ зургийг авах гэж байгаамаа ингээ танаа бүтээгдэхүүнийг одоо нөгөө нүүр тариач юм ингээд сурталчлаг юм зургийг нь одоо энэ охиноороо ингээд авч өгч болох уу бид нар ингээд энэ охиноор зураг авах одоо фото модель болгоод ингээд өрөөдлийн биелүүлээ зураг авч өгөх гэж байгаа ингээд бүх чирэлтэн нэлсэн чинь бүгдийг нь айгүй гоё ойлгож хүлээж аваад дэмжсэн тэгээ өөртөө хэлэхдээ энэ бүтээгдэхүүн өмнө ч гэсэн бүх хүмүүст зориулсан Мишель маань чиргэлэн бийж дагнаач одоо бүх төрлийн насны хүмүүс зориулсан омега байгаа гэдэг тэгээд тийм учраас манад бол татгалзах зүйл ахгүй яг ингээд тохирч ийна гэсэн. За тэгээд одоо явж э, Мишелигээ нүрийн будаа тэгээд зураг авалтанд бэлтнэ. Тэгээд одоо тийшээ явцгаая. Ano? Заав гэдэг нь Юу шалтгаан нь юу? Аа, натур худалдааны төвийн баруун талд UB Tower гэж байдаг юм. Зя бич. Чи UB Tower юм бэ? За энд нөгөө нэг хинтээ бид нар уулзах байгаа. Охинтой уулзах хэрэгтэй байна. Нойр тэгж ирцэрээгүй гоё юм шүү. Open door. Нами. За сайн байна уу? Нами байна. Окей. Яа, өглөөний минь. Өглөөний минь сайн уу? Сайн. Гяс ирээд ажилдаа орсон. За сайн уу, Мишель? За өглөөний минь. Баярлалаа. Энийгээ л хийнэ. Оо за за за. Дүүн үү? Тий. Оо за за танилцъя. За төвшөө. Батчаа. Оо за. Мм зүг зүг. Оо танаа салон танаа салонтой чинь танилцаад ийш нэг тойроод харчих уу? Тэгээд тэгээд. Оо тэгтээ гоё юм шүү дээ. Ингээ зөндөө одоо усууж сууж болох юм биш те? өргөн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллах юм да тий. Гэртээ хоноог нөө офс дээр хоноо. Нөө өглөө нөгөө манай офс одоо танай энэ ажиж жоохоо шүү дээ. Үгүй бэлгээс чи харсаа угаасаа юу жижиг гэсэн мөртлөө амар хөөрхөнгө бүр оор мороо би өөр ингээд офс дээр амар ортоох бүрэлдэхүүн. Нэр үргэрэг үйд унтчихдаг. Тэгсэн чи та хоёр яг тэрийг амар хөөрхөн шийдсэн. Тэгээ би хав бодож исэн энэ хавьд орм ор хийж юм байна. Надад юу ч орон зай олдохгүй юм чи. Юу ч надад суугч орон зай олддгүй ш аягүй хэцүү. Энэ авирч манай хүмүүс. Тэгээ тань би уурч нөгөө мантач игээ тэндээ өглөө ирт сэрээд тэг нааша гарны үед Тэгээд нааша машинтаа гарсан чим хаа монголчууч ямар гоё юм бөглөө. Айгүй ирт босоод тэгээд тасгал хийж байгаа ус. Тийм яг л өдөр мэтэл тэргээр хүмүүс айгүй их тасгал хийдэг юм бэ. Намайг жоохон байх чинь замын хажуугаар гадаа түнэл гүйдэг байсан бол одоо битүү Монгол улсыг гүйдэг болсон юм шүү дуусчих шүү бай. Манай биш л одоо шүү. Ингээ болоод дуусаа гэж. <laughs> Үсэнд яах вэ? Үсэнд жоохон ороочгүй. Болсон байдаг юм аа гэдэг. Одоо тэгэл юун дээр чинь хэд хэдэн амар характер гаргалаа. Тэ. <laughs> Аюу гой хүмсэг сармуустай юм байна. Амар өтгөн. Хамаас манас нэр хөрхөн. За ямар байна? гоё харагдаж шүү. Энэ аяг хөрх хонхоод юм байна. Газар нь. Газар нь хонхоод байна. Тийм байна шүү. Хөрхөн багс тийм. За. Чи ч одоо хэдтэй хэлээ? 25. 25 та. Тийм. Би тэгээд сайхан нас гэсэн. Өстөө гоё нас шүү дээ. Өстөө гоё нас нэг. За за баярлалаа. Одоо бид нэг зураг амжилтсан. За бид нар дараагийнхээ өрөөгөө явъя да. За гой зураг аваарай. За. Нэг хичээнэ. За. За маа. За энийг гой дагаад ихтэй бодоорой за. За. Уншаарай за ёо. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгж байгаа дараа уулзъя. За бүгдээ явцгаах уу. За баярлалаа. За баярлалаа. За тантай нэрийг танилцъя. Төвшөө. Билгээ хэвдэл. За бүгдээрээ эхлээд хаана очих вэ гэхээр очихлаа. Аа тэр нөгөө нэг хойшоо нөгөө зайсан руу ингээ явхаар тэр нэг юм нөгөө баг нь өгдөн шүү дээ. Нэг гурван ширхэг л Одоо Marshall Town-ыг дөнгөж өнгөрөөд илүү нэг тэнд нэг юм яг тэнд нэг аа тий тий эсрэг талд тий эсрэг талд нь тий тэнд эхлээд нэг очиж. За одоо цаг өглөөний 8 цаг болж байна. Аа нүр будгаасаа бид нар сая гарсан. Охин маань бол нүрээстэй сайхан бодуулцсан. Одоо энэ үндэс цэцэрлэг түрээлэнгийн ойрхон нэг хэдэн баг нь байдгийн. Энэ багны энд рекламынхаа зургийг эхний эхний зураг авах гэх юм тийм. Энд чинь бас барьцаад бас нэг хэдэн бас усуу зураг аваад байгаа юм шүү. Биднээс төрүүлсэн биш үү бас тийм. Оо за за. За яах вэ яах вэ? Эдгэр маань тэгээ сайн хуваалцаад авчий. Тэгээ гадаа гоё байгаа учраас. За ийш энэ объектээ эхлээд хараахыг энэ аягүй айтайхан байдаг юм аа гэж. За тэр аслалтай юуг оруулж байгаа. А дүлгүүнөө маань цэцэрлэг төрөлн дээр хүлээж байгаа. За сайн байцгаана уу. Давхцаал давхцаал зураг авахгүйд ирж байгаа юм байна. За тий. За. Сайн уу? Сайн уу? Оо гайхалтай. За та нар яас юуны бас спортын рекламын зэрэг авч юу? Эйгээр бэлгэлсэн. Оо за за за. Бид нар энд бас нэг ганц хоёр зураг авах болоогүй гэлээ. Бид нэг юм уу. Одоо та хайтаа эндээс. Тэгээ одоо бидний ээлж авсан юм байна гэдэг. Хараагийнхаа хүмүүсэнд хүлээлгээд өгөөрэй. Би ингээд 6-ыг үлдээлээ шүү. 6 <laughs> баг нь. Энд 6 8 баг юм байна. 8 баг нь нэг харуултаа үлдээлээ. За тийм. <laughs> надад өстө гоё байна. Тэгээ Мишель мэн одоо энд яг яг э, портрет зураг ахуулж байна. Тэгээд айгүй хөөрхөн ингээд одоо яг тиймэрхүү дүр дүр гаргын иймэрхүү ингийг гэхээр амар хөөрхөн ингээд үгэнд ороод хичээгээд энд ахуулж байна. Тэгээд их шиглэндээ баярлалаа. Их шиглэн маань яг юм портрет зургаар дагинж одоо зураг авдаг юм охин байгаа. Тэгээд э, доор одоо Instagram нь гарч байгаа та бүхэн их шиглэн маань одоо бас яг юм одоо гоо сайхны а эсвэл яг юм бьюти юм чиглэлээр портрет зураг авдаг юм зураг жоохон байгаа. Тэгээ их шиглэндээ бас анал тавиад зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Одоо энэ чэнэс бид дахиад үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн рүүгээ яг тийшээгээ бүр ороод ганц хоёроос зураг авна. Өнөөдөр ч гадаа бүр яг нэг гой цаанаасаа нэг юу аваа гэсэн шиг бол гой цаг агаарч хэвээр гой таарсан байна. Яа, цэцэрлэг төрөлн дээр ирсэн байна. Тэгнэ энэ төр унтж байгаа. Хүмүүс амар хэрт юм те өглөөс тэгэхэд Хүндсэсэрлэг төрөлн дээр амьдралтай өрнөж байна. Маш их залуучууд тасгал хийж гин, бүгд гүйж гин, дугуун гин. Та мондаг байна. Гэтэ амар бөөгнөрсөн хүмүүс бол алга. Би бүгд масктай байна. Өнөөдөр чи ажлын өдөр юунаас амьдрал хөтлж юм шүү, тий. Энэ дугуйнуудаа түрээслэх болоо. Харин хүмүүс гарч бүр шар хөдөлчлөө гэдэг юм. За энэ ч бүр хүмүүс дуу муу тавиад тасгал хийж байна. Ямар гоё юм бэ. Өглөө 7 цагт хүүхдүүд болбол тоглож байна. Йоо, өглөө 7 цагт ингээл дуу муу тавьчих болбол тоглоо, сакс тоглож байна гэдэг одоо энэ чинь Миний бодлоор энэ бол баарыг нээснээс илүү эн чи бол үнэхээр сайхан байна. Тий. Залуучууд одоо гэртээ унтж байгаа бол бас их хэрэгтэй. Та нарыг унтж байгаа хооронд тэнцээ залуучууд хөлбөмбөг бүх тоглож ийн. Тэр хөлбөмбөгчүүд бүр тоглож ш хөлбөмбөгөр. Тий, бүгд энэ зориултын хувцас дандаа тамирын хувцастай. Энэ төвлөлтөө өнөөр нэг шалгаа. дагна дөлгөөнөө хоёр ирж байд. Зураг авалтын талбай дээр бас зураг аван огноо сах салхилуулчихъя гэд. Тэрүүгээр ингээ орж ирсэн биш. За их шиг нэг өөрийг нэг гоё танилцуулаач. Портрет зургийн гатан хаан их шиглэн. За шилэн байна гэдэг. Шилэн чи портрет зургаар илүү сонирхолтой. Тэгээ фэшн зургаар сажиг авдаг. Ямар аппаратаар авдаг? Аппарат нэг гайхварч. Sony 8-оор гэдэг аппарат байгаа тийм. авч байгаа тийм. Яа, яг гоги гоги гоги. Яа, миний арч нэг мафи толгойлогч шиг л байна шүү дээ. Ингээд мафи толгойлогч. Нөө, хэмээн явчих юм уу? Өгөө, хуцаас олж байна. Аа, баглаа. Тэгээд хүлээгээл байж. Оо, дэ дэ дэ. Тэ, гоё хэлсэн үү? Амжилттай юу? За, <laughs> сайн уу. Миний охин яаж байна? Тайна. Ой ой миний ох яас бас сахин гарч ийн үү? Аа я я я я я. Миний ох. Миний охин бас зураг авахлах юм уу? Гого. Хм өглөө ирд сахин гарсан чи ямар вэ? Гоё юм уу? Тий. Ирж гин үү? Оо бүрээ. За. Зя сайн. Хөцөө өмсгөл. Сайн. <laughs> Гурван зүрх хоцоо болоод. А дайчгүй үстэй юм. Дайчгүй дээ. За зөв. Энэ цэцгэн дээр тодгуурлаж авахгүй юм палаж яг зогцох юм байна гэнэ. Тэгээ палаж үнсүүлээдсэн. За. За. Миний хайр охно. Бид нар ажилдаа орё да. Зээ зээ. Үснээ хавчаар энэ яагаад үсээ навчих. төхөө. Энд чи жигс хураа уусан юм биш үү? цараа гаргаа. Хэд ятгаа. Дахиад орно. Тэнд яхаа. Би бишээс айгүй өтгөх үстэй right? янз янзын газруудаас асууж үзсэн. Тий, янз янзын газруудаас асуугаад энэ болохоор нөгөө Omega 3 юм байлээ. Grand Farm гэдэг энэ компани. Grand Farm гэдэг энэ компани оруулж ирж байгаа юм байлээ. Тэгээд хүүхд бас ууж болно. Тин өөрөө мишэл бас өөрөө ууж болно. Тий. Тэгээ энэ болохоор энэ болохоор баг нь танаа баг идэх бах. Манай 12 дэх үе нэг идэх байхгүй. Өдрийн 2 шиг гэрд ажиллаад идэх юм. Дотроо Omega-тай. Тэгээ Аф зам, Яд зам энэ амар сайн. Энэ манай дагнаасаар энийг нь одъё. Энэ 3 сартаагаас дээш хүүхд одох байхгүй. Тэр танаа гэдэг юм хүн байгаа хүүхд аваад. Энд чинь хэдэн килограмм? 18 килограмм хүртэл хүүхдээ 18 килограмм хүртэл авна. Тэгээд энэ хараа капслаараа та өөрөө. Нүү за. Тий. Одоо та хэд өөртөө. Энэ болохоор шингэнээр. Шингэнээр байна. Хамчуудад зориулсан энэ хоёр хгүй. Аа за за баярлалаа. Мөнгөж өөр аав. Би бол авсан. За тийм би биштэй. За за баярлалаа. Тэгээд бид нэр дахиад холбогдож байгаа. Хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол битэр нөгөө big big family дээр танай гэр бүлийг бас нэг оруулаад бүр илүү гоё тухлаад танилцъя. За тийм. Ээж нь одоо замуу дуусна. Аа ээж нь ирэхэд та ихтэй санал тавьчихгүй бидний big big family-д оруулъя гинэ хараад ирээрээ за. Юу ямар ямар шиг юм ярих юм бэ? Ой ой чи баасан. За тоон чигээр байгаа юм шүү. За за. За.